続いてお送りする曲は「スリラー」ですこの曲は1983年にマイケル・ジャクソンが発表した楽曲で聴いたことのある方も多いのではないでしょうかそれではどうぞお楽しみください